Witajcie, z tej strony Jaca Coach. Witam na moim kanale na YouTubie. Ja jestem trenerem kolarstwa i prowadzę grupę zawodników. Opiekuję się nimi i trenuję ich. Czego możesz dowiedzieć się z kanału Jaca Coach? No na pewno jak trenować kolarstwo. Na kanale Jaca Coach znajdziesz porady treningowe, wskazówki treningowe, opisy ćwiczeń, ćwiczenia, zestawy ćwiczeń, jakie możesz wykonać podczas treningów kolarskich. Pojawią się również relacje z wyścigów, moich wyścigów, jak i moich podopiecznych. Także również możesz, masz okazję zobaczyć, jak kolarstwo wygląda od kuchni. Zapraszam do śledzenia, subskrybujcie i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Hej!